Mer, mer, mer. Merhaba, mer, mer, merhaba guys. Merhaba JC Squad kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Evet, bugün, bugün, evet. Why animals have a special place in Turkish people's hearts? Yes. Çeviri. Hayvanlar neden özel bir yer var yani Türklerin kalbinde? Evet. Ah! Türkiye bak, Türkiye bak ya. Allah'ım ya Rabbim ya çok çok tatlı insanlar ya. Yerim sizi Çünkü ya. Çünkü Türklerin özel kübeklileri var. Evet. Hmm. Çok şöyle değil mi? Bak gibi söyledi. Bilmiyorum ben. <laughs> Bak şey Yani öyle kalan. Dezil işte yani. <laughs> evet arkadaşlar bizi bizi gibi geldiyseniz lütfen abone ol. Allah aşkına. Videoyu paylaş. Allah aşkına. Yani geç olmaz. Geç olmadan. Biz Instagram'da tık tık tık tık tık. Ve videoya geçelim. Geçelim. When you walk across the streets in Istanbul, you'll notice ve bu um, Rastaglebi um, şey ev. Kedi ev. Evet. Aha, This is quite normal here. Burada hiç gördün mü? Şey, Kıbrıs'ta hiç görmedik. Arkadaş çok yani kızıyorlar. Putting leftover food on the roof. Da. A bowl of dry cat food. Ya bunu hep görüyorum. Evet. Limana giderken. Evet. Hep. Stray dogs covered with blankets. Oh. To understand why Turkish people have a soft spot for animals, we need to go back hundreds of years ago to the oh. period of the Ottoman. Ah bir hikayesi var. Hmm, okay. Heyecanla din, din, dinlerik. Ottoman. Stray cats have a special place in Istanbul. Oh. You can find shelter and food provided by people everywhere. Akşungom ah, var. Altı TL mi? Aa, ah, Kedi burada, kulübü burada ama- 20 TL oldu bu. Parası. Ama çok Aa, video çok um, şey. Eski. eski. eski. ha, buraya para koyuyorsun. Kedileri besliyor. oh. Oo. Yürü bu. so Kat and Istanbul cannot be separated. Neden Kıbrıs, Kıbrıs kediler çok kızıyorum. They have always Vallahi. been part of the city. Aa, ah, ah. bizi yeme ya. <laughs> Sabri Durak is a Muezzin. Hmm, evet, yalnız. o zaman. is a Muezzin of this mosque. Here in the winter, due to the cold temperature, cats often come and sleep inside the mosque. Oh. He explained that the mosque does not stop the cats from coming in. Oha. 1400 yılları arasında yapılmış bir cami. Şimdi kediler buraya o e, cami bu cami yapıldığından beri kediler buraya Oha. girermiş. Kedi camiye yani biz sokmadık kedileri. Kediler zaten He. giriyor Ama kedilere şey yapmıyoruz yani e, kovmuyoruz kedileri. Yani boş bir ya. Camiye gerçekten. Çünkü bunu e, istemeyen de var, isteyen de var. Ama bunun önü, önünü alamıyoruz. Yani e, ille kediler geliyor yani. Bunu şey yapamadık. Bir türlü çaresini bulamadık. Geçenlerde e, yaklaşık oha, böyle, oha, 30, 30 tane mu? Şu buralarda. Tabii tabii gönder. gönder tabii, tabii, demek ki e, şey Türkiye'de daha yaygın o zaman. Çünkü burada o kadar, tamam görüyoruz da evet. görüyoruz. Hı-hı. Ama bence Türkiye'de de biliyorum. Daha, daha fazla. Daha çok yaygın. Yukarıya burası e, bayanların olduğu yere hani şimdiki şeye bakarak ya mesela eskiden işte o söylenir. Mesela e, güvercinler için bile dernek yapılmasını emretmişler padişah. You see this miniature of a mosque. At first, you may think it's just decoration, but this is actually a birdhouse. What? You can recognize them by their unique shapes, like the shape of a mosque a house and a palace. The Ottomans built birdhouses in the 15th century until the 19th century. Today, they can be found almost everywhere on the walls of old Ottoman oh, buildings. Oh, birdhouse! yeah, animals. Alphonse de Lamartine, a French writer and poet, who had a special friendship with Sultan Abdulmejid I, said, Turks respect birds, dogs, that's to say all the things Allah has created. They are merciful and charitable to all types of miserable animals that are left alone and tortured across our territories. The Ottomans were inspired by Islam, so treating animals well was considered a religious duty. Oh, Taking care of animals was important. Wait, well, was oh, considered a religious duty. Yok. Yok. Which is Taking care of animals was important for people, they built foundations, like a foundation for feeding stray cats and dogs. And one of the interesting foundations they made was a foundation for protecting storks. Storks. Bunu burada hiç görmedim. Bunu Kıbrıs'ta, evet. Storks spend the winter in Africa and in the summer they migrate to Europe. During this long distance journey, they sometimes... Niye Allah kahretsin? Aa, Jesse. Hiç beklemedim. O dedik ya, birds. Kişiler <laughs> Avrupa'ya geçiyorlar diye böyle siz. my good oh, <laughs> During this long distance journey, they sometimes injure themselves. So in the 19th century, Bursa in the city sport. of Bursa, people built a hospital which the locals ah. behind. Oh, the storks would take a break in Turkey before continuing what? their long journey. Oh, oh. So people would donate money to help them. Ama kuşlar nereden bilecekler yani şu şey onlar için diye. Hmm, belki yemekler falan koyuyorlar, çağırıyorlar. Oha. Ondan bilmiyorum. Dur. Bak. They would continue their journey all the way to Africa or Europe. Wow. The Quran, the Hadith, and the history of Islamic civilization offer many examples of kindness mercy and compassion towards animals. All living beings worship Allah in their own way, and they are worthy of consideration and respect. Oh, çok iyi Wow. Wow. çok iyi, çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Wow. Gerçekten çok tatlı bir video, çok güzel bir video. Evet, evet, evet. evet, evet, evet. Ee, ve gerçekten bu konuda yani harika insanlar. Evet. Why animals have a special place in Turkish people's heart? Çevir, çevir. Çevirdik zaten ya şöyle. Seni bitireceğim. Neyse evet bu hayvanlar neden Türklerin kalbinde çok özel bir yer var. Evet. Görüyoruz. Her gün görüyoruz zaten. Yani evet, marketlerde her zaman kediler. Evet, böyle olmaya devam et. Evet. Edin. Yeah, iyi insanlar olalım. Ve bir dahaki sefere görene kadar barış. barış.